tere! Nonii, nonii, we have a top four people, we have a top four ja nagu ka ütlevad võistlejad, siis äh, see on episood, kus võib kõike juhtuda. top neli on nagu see hetk, kui me ei tea, äh, välja võib minna üks inimene, kaks inimest, mitte keegi äh, ja pinge on õhus kõik tahavad, et neil läheks hästi, kõik tahavad ennast kõik anda ja kõik tahavad võita, sest võit on nii lähedal. Äh, osalejad hakkavad rääkima, mida nad võidurahaga teeksid ja põhimõtteliselt kõik teised on mingi yeah, I m gonna invest it in my drive, ma nagu investeerin sellesse, mida ma teen äh, Candy Muse on mingi, ma tahan omale jahti ja nagu go off girl, get your boat ja selle jaoks, et jõuda superfinaali, äh, peavad nad looma uue salmi RuPauli uuele laulule Lucky, mis on täiega hea laul, ma lihtsalt pean kohe ütlema nagu This is good, see pole väga mingi klubikas, aga nagu see on hea laul ja of course osalema selles muusikavideos ehk siis nad peavad väikse tantsu mõtlema ja kes mõtleb neile tantsu, kui mitte Jamal Sams äh,. Kotmik on äh, Jamal Simsist lummatud ja olgem ausad, me kõik oleme tast lummatud. lihtsalt ikoon on majas. kui nad sõnu kirjutavad, siis tuleb välja, et Rose oskab räppida või vähemalt äh, ta väidab seda ja eks me pärast siis näeme, kuidas see tal välja tuleb. ja juba selle osa alguses on Kotmik ülevoolavalt rõõmus, et ta siin olla saab, ta on nii hashtag blessed ja kui ta läheb uh, RuPaul ja Michelle Visage'iga uh, äh, vestlema. Did you think that you, baby got Mick? You know, baby got me. Baby. siis äh, ka nemad näevad seda suurt <laughs> armastust selle saate vastu Kotmiki poolt äh, ja nemad armastavad teda nagu me oleme näinud terve hooaja vältel, kuidas Kotmiki eelistatakse, aga minu arust see tuleb selles osas nagu äh, veel paremini välja, sellepärast et äh, RuPaul ei hoia midagi tagasi, ta lihtsalt fännab Kotmiki nii väga ja ühelt poolt nagu I get it katmik on väga-väga lahe. teisalt nagu see muudab <laughs> olukorra natukene ebaausaks teiste ja reaalselt äh, Kotmika, RuPaul ja Michelle'i niimoodi naerma, et nagu andke talle see medal kätte ja lähme koju nagu. <laughs> RuPaul ütleb talle I am charmed by you ja nagu Mirusse, Mirusse ütleb kõik, kõik ära <laughs> aga selles osas me veel ei unusta teisi äh,. järgmisena tuleb vestlema nendega Rose, Miss Rosie äh,. ja Kotmekile vastandudes tundub tema selles vestluses nagu nii tark, nii professionaalne, nii nagu rahulik, sest ta on nii enesekindel selles, mida ta teeb. ja olgem ausad, kui keegi neist on professionaal, siis see on Rosé. tuleb välja, et Rosé pole üldse väga kaua teinud dragi, küll aga ta on nagu ihu ja hingega teatriinimene, ta tahab olla lavadel ja mul on tunne, et see tema Mm, professionaalsus nii-öelda, mida nad siin praisivad, tulebki nagu tema sellest teatrikooli õppest ja olgem ausad, ilmselt on kõigile äh, produtsentidele <laughs> ja teistele tegelastele nagu väga-väga tore, kui keegi on alati ettevalmistunud, alati professionaalne, alati valmis, alati nagu korrektne, mitte sihuke olen staar, teen mis tahan, <laughs> hihihi. aga jällegi Drag Race ei ole nagu professionaalide otsimine, vaid äh, tõsielu saade järgmisena tuleb vestlusele Candy Muse äh,. Candy Muse'i päris nimi on Kevin ja minu arust see on suht naljakas, aga see pole nii naljakas kui see, et Olivia Luxi päris nimi on Fred. ja Candy Muse on äh, ilmselt üks, kes on kõige rohkem selle saate jooksul kasvanud ja arenenud, sellepärast algus ta oli Bad Bitch Energy ja see on nagu of course tal olemas küll aga ta on saanud avada nagu mingi nunnu ja lapseliku poole endas ja see on teinud ta nagu haavatavaks ja äh, te, ja teda on nagu lihtsam äh, oma südamesse ka lasta, ma arvan, nii vaatajatel kui kohtunikel, mis on minu arust väga põnev äh, nagu muutus asjaoludes. ja viimasena tuleb Simone, äh, mis perfektne, mis perfektsionist on kohal. What do you use on your skin that makes it so sheeny, shiny and delicious? Just baby oil. I hate you. Mm, ja ta ka räägib sellest, kuidas seda elu on äh, mõjutanud äh, ja kuidas see mingis mõttes kahandab ta enesekindlust, aga siis Simone kui tegelane, kui karakter on aidanud nagu äh, ka temal kui mehel või nagu out of drag päris inimesel olla rohkem enesekindel ja nagu ka RuPaul talle ütleb, et kogu see enesekindlus on tal olemas ka siis, kui ta ei ole Simone. nii et äh, väike tip for everyone aga lähme kohe tantsuplatsile. Jamal on tagasi, nagu ma juba ütlesin ja mul on tunne, et äh, siit ainuke asi, mida peaks nagu meelde jätma, on see, kuidas Äh, just eriti Simonile, kes ei tunne end ikkagi tantsides väga mugavalt. Going into it I am like okay. You know you have three left feet. ütleb Jamal, et lihtsalt lõbutse ja naudi ja see on nagu kõik, mis meil on vaja laval, nii et äh, kõik teie väiksed esinejad, väiksed tantsijad, äh, teatrilapsed, go and have fun on the stage. see on nagu truth, see on nagu, ma arvan, universaalne tõde laval olemise kohta. aga kui eelmine kord oli äh, nende challenge'i ülesanne äh, veits nagu kaikaid kodaratesse visata, et kedagi nagu elimineerida, siis seekord on selle performance'i eesmärk näidata kõigi tugevusi ja neid tugevusi me näeme. me näeme seda, kuidas Rosé saab oma pöördeid teha, oma tehnilisi oskusi näidata, samas kuidas teised saavad nagu just nautida ja mingit oma äh, souli seal näidata, nii et ja nagu kaasaelamise mõttes oli seda palju <laughs> meeldivam vaadata kui eelmist korda. aga samas, kui oleks olnud eelmise korra draamat, siis võib-olla seekord ei oleks olnud nii tore vaadata. Äh, aga lähme kohe laulu juurde nagu ma juba ütlesin, siis see laul minu arust on üks parimaid RuPauli laule, see on väga teise vibe'iga kui varasemad ja see on väga fun ja it works so good. ja mul on ülikahju, et me ei näinud nagu seda osa, kui nad äh, filmisid seda ja seal setil olid varasemates hooaegades on need olnud ühed nagu vahvamad äh, seigad, aga no midagi pole teha, me peame võtma selle, mis meile antakse ja see kindlasti andis meile ka rohkem üllatusmomenti seda vaadates ja nagu selles äh, videos ei ole kohta, mis mulle ei meeldiks, ma arvan. mulle meeldib see, et nad on värvide <laughs> kaupa ära jaotatud, kõik on veits siuksed pin-up'id. Äh, mulle meeldivad nende salmid, mulle meeldib nende tantsukäe, kõik nagu ongi, kõigil läheb hästi, keegi ei flopi siin ja nagu jah, nagu ähm, tõsielu saate dramaatilisuse koha pealt, tahaks näha mingit floppi, aga samas kui näha, kui tugevad on osalejad, siis mul on nagu hea meel näha, et neil kõik läheb hästi ja nagu see production value on nii kõrge. seda vaadates ma ei oskaks küll öelda, kes oli mu lemmik või kes nagu, ma ei tea, <laughs> peaks koju minema nii et kohtunikel on raske töö ees. aga nende runway teema, nagu ikka äh, viimastes osades, on drag excellence ehk siis nende parim drag, see, mis representib neid. Kotmik otsustas, et tema on äh, täpiline <laughs> ja I love it, see parukas ajab mind nagu nii närvi, ma ei tea, miks, aga see kuju on nagu nii ebanormaalne, et ma ei saa taluda seda aga kõik ülejäänu, kogu see meik, soeng, kontseptsioon nagu mm, perfektne, aga sellele vastab Candy Muse perfektse soenguga. ma lihtsalt, see on vist mu selle runway lemmikparukas, nagu see, kuidas see on pandud ja see, kuidas tal, igal juhul see on, see on minu jaoks nagu perfektne. see outfit ei ole perfektne, outfit võiks olla rohkem tema, eh, rohkem nagu kokku tõmmatud, aga mulle meeldivad need värvid, mulle meeldib, et see ei ole nagu klassik äh, sihuke pin-up mingi ninnu-nännu pastellne, sest siis see läheks liiga imalaks, mul on tunne. see, et ta on valinud siuksed äh, rohkem äh, äh tumedamad äh, toonid ja nii edasi. This is amazing Rosey tuleb ja representib Šotimaad äh, ja nagu kuidas seda veel paremini teha, kui mitte sellise kleidiga. ja nagu sel runway'l enamustega tahaks nagu tõmmata veel nagu kokku, see tundub veits nagu kotakas ta seljas, aga this is amazing. see kangas, see soeng ja minu arust seda on nii hästi näha, et Rosey on nii nagu uhke Šotimaad representimas <laughs> Äh, nii et jaa, rohkem lihtsalt ei ole midagi öelda selle kohta. Äh, ja Simone oma alatises headuses tuleb välja looking good, looking gorgeous. minu arust see varrukate lahendus on väga hea valik. see, et sul on nagu kitsas kleit, aga suured varrukad, mis ikkagi toob nagu mingi äh, liikumise volüümi sellesse sisse this is very good, this is amazing, this is beautiful ja nagu millal Simone ei ole hea välja näinud, sellist korda elus ei ole olemas. ma nagu reaalselt tahaks näha, millal Simone näeb nagu halb välja, nagu sellise asja otsimine on mission impossible uh,. lihtsalt kõik ta juures on alati nii läbimõeldud, nii beautiful nii et äh, perfektsionism ikkagi äh, pays off. <laughs> kohtunikud räägivad seda, mida me oleme terve selle saate ja hooaja jooksul juba äh, näinud, ma ei tea, kas nad ütlevad ühtegi halba sõna kellegi kohta ja ega siin ei olegi midagi halba öelda äh,. me näeme klassikalist äh, äh oma noorema minaga äh, vestlust, mis on põnev, sellepärast et Kotmik of course näitab enda nagu beebipilti Äh, aga see on nagu tore, et äh, RuPaul ka nagu mainib üle, et me oleme küsinud luba ja Katmik on nõus seda meile näitama, ilmselgelt pre-transition pilti siis, aga nagu alati on ka seekord kogu see väiksema minaga vestlus väga südamlik ja tore ja kõigil pisarad voolavad. ja nüüd tuleb gag. Äh, kõik peavad lipsinkima, aga kõik peavad lipsinkima üksinda ehk siis igaüks saab lava endale, saab näidata, mida nad oskavad üksinda, ilma kellelegi otsa kukkumata, <laughs> koperdamata, ilma kellegagi lava jagamata. mis nagu võistluse punktist vaadatuna on väga hea. minu kui vaataja jaoks äh, see oli nagu äh, liiga palju vahetusi. mul nagu teeks tunne, et ma ei näe mingit üldpilti, sellepärast kogu aeg nagu nägu vahetub ja siis sa näed mingi pooliku ekraaniga neid ja siis sa näed mingit, ma ei tea, mis asja, et see oli nagu nii kokku lõigatud mis on looks, sest sa pead nagu kahe minuti sisse panema neli performance'it äh,. Lip-sync oli ülitugev, kõigil minu arust oli oma nagu mingi take ja mingi vaatenurk asjale. It was nice ja <laughs> nagu kõik olid nii tugevad, et pum-pum-pum keegi meil ei lähe koju ja ma nagu mingis mõttes ootasin seda. see oli oodatud tulemus. nagu kui keegi oleks läinud koju, siis see oleks ilmselt olnud Candy, sest ta on olnud nagu kokkuvõttes kõige nõrgem, aga samas tema story, et ta nagu on nii palju kasvanud ja nii palju avanud ennast ja nagu see kõik ähm, teeb ta väga heaks nagu finaalis osalejaks ja üldse nagu nad on kõik nii erinevad, kõik nagu äh, esindavad mingis mõttes mingit erinevat äh, isiksusstiili ja drag'i ja selles suhtes mul on ülihea meel, et nad ikkagi otsustasid kõik lasta finaali ja ma arvan, et see finaal tuleb väga-väga põnev. Äh, minu prediction on see, et most likely Kotmik võidab, sest teda on nii palju eelistatud selles hooajas ja nagu ta on väga hea esindus RuPaul's Drag Race'ile kui esimene, ainuke mees trans osaleja ja tal on läinud ülihästi, ta oleks väga seda väärt. ma arvan, et top kaks on Simone ja Katmik, sest ka Simone'i nad on väga palju nagu äh, armastanud selles äh, võistluses. muidugi minu süda kuulub Rose'ile äh,, aga <laughs> ma arvan, et ta ei võida, sest ta on liiga perfektne. me ei ole nagu väga näinud tema mingeid äh, nõrkushetki peale selle, et aa, ma olin enne nii perfektne ja nüüd ma lasin vabaks ja ma olen veel perfektsem nagu. ta on see klassi parim, ta on see viieline, ta on see, kes läheb oimikute päevale, aga ta ei ole see, kes võidab nagu tõsielu saate võistlust. In my opinion, kuigi äh, nagu ma juba ütlesin, ma olen tema poolt aga jaa, läheb põnevaks, võite alla kommenteerida, kes teie arvate, et võidab ja kes te arvate, et peaks võitlema. Äh, järgmine osa on meil äh, reunion, seda ma ei hakka recap ima, sest see on mingi pläkutamine ja isegi kui seal on mingid draamad, siis me lisame selle lihtsalt äh, finaali osasse, nii et järgmine nädal Drag Race'i teemalist videot ei tule, küll aga on lootust, et tuleb mõni muu video, seega pane like, subscribe, pane see kelluke ka äh,, pane like sellele videole, võta mingi vana video, pane sellele ka like Uh, go crazy. Uh, ja me näeme juba varsti, bye!